ल गाइज आज चाहिँ म यहाँनिर इटालियन पम्प गर्न आएको छु ल छैन होला खेता के सिसा बोतलले ट्याक्कै हो त्यो नाङ्गो भाँडा हानु न त्यो त्यो के को पात छ नि त्यहाँनिर त्यो पाइप भइरहनु उहाँसँग फोर्स चाहिँ आउँदैन पानी होइन साह्रो कस्तो Italian bomb यसको स्टार्टर बक्स यहाँ त छ यसको कमेन्टहरू यो छ पावर सर्किट हातिम लाग्दैछु यसको स्टार्टर बक्स So यहाँबाट यति पाए भयो यसको पनि हिसाब गर्ने होइन तिनजना मिलेर त सकियो अच्छा बाहिर निकाल्नु त त्यसलाई पाइपलाई डाँडामा पानी तान्यो होइन हाइट मोटरले चाहिँ पानी ताने त्यो खोलादेखि